kuliner kembali lagi di channel dapur kolam sari di sini kami masih bersama SMK satu putus, siswi akan membuat salah satu menu dari resep kolam sari yaitu sup krim jagung kepiting di sini bahan-bahan yang digunakan ada jagung bawang daun cabai ke kaleng kepiting kepiting kaleng kecap ikan gula pasir telur tepung maizena, bumbu mix, dan air kaldu langkah yang selanjutnya kami serahkan kepada Chef Maher oke langsung saja kita proses pembuatannya nah, kita serut jagung gunakan usahakan tipis-tipis ini kita gunakan ini jagung yang manis atau dalam bahasa lokal ini jagung Bandung daun bawang kita akan tipis-tipis gunakan yang pangkalnya juga bagian hijau cukup kita taruh ke sini kemudian ini biting kaleng pemisahan kita proses pemisahan putih telur Oke, langsung saja kita proses pembuatannya. Kita masukkan dua gayung air kaldu kemudian jagung serta piting daun bawang tambahkan 2 sendok bumbu mie satu sendok gula pasir ini kecap ikan tambahkan 2 sendok makan kita aduk-aduk tunggu sampai mendidih kita pisahin buang bagian ini buih-buihnya ini kotoran air ini putih telur masukkan sambil diaduk-aduk ini kita tambahkan minyak wijen selanjutnya kita plating